Pornografi ni jina la asili ya Kigiriki porneia, ambalo linarejelea picha za uchi. Hii inaweza kuwa kwa njia ya video, magazeti au njia nyingine yoyote inayochochea mawazo mapotovu kingono. Katika video hii nitakueleza mambo kadhaa yenye kushtukiza kuhusu pornografia. Nchini Marekani peke yake, kila dakika kuna video ya pornografia inayowekwa kwenye intaneti. Mara nyingi makampuni ya kutengeneza video hizi huwa na tovuti zao binafsi wanazotumia katika usambazaji. Tasnia ya ponografia inatengeneza mabilioni ya dola kila mwaka kutokana na biashara hii chafu. Ikiwa ulizaliwa katika miaka ya 80 au 90, huenda ungeitafuta ponografia kwa bidii sana ili upate lakini katika miaka ya hivi karibuni, kupitia uvumbuzi wa intaneti, unahitaji kuzungumza au kuandika jambo lolote linalohusiana na ngono, na sekunde chache tu utazipata picha hizi. Haijalishi kama ulikuwa unafanya utafiti wa kitaalamu au la. Watu wengi wameungama kuwa hawakuwa na kusudi la kutazama ponografia walipoingia kwenye intaneti. Asilimia ishirini katika utafiti uliofanywa katika chuo kikuu ambacho sitataja hapa, hawakuwa na kusudi la kutazama picha hizi chafu. Kuna uwezekano mkubwa wa kuwa unamjua mtu ambaye ni mraibu wa ponografia au pengine wewe unahusika. Watafiti wa kisayansi wamethibitisha kuwa ponografia ina uwezo wa kumfanya mtu kuwa mraibu kwa uwezo ule ule wa kokei au mlaunga. Ponografia huadhili kwa kiasi kikubwa mfumo wa neva Mtu anayezoea kutazama pornografia huiona dunia kwa njia tofauti na mwanzo kabla ya kuanza kutazama picha hizi. Huenda mtu akaanza kwa picha rahisi, lakini kadri muda unavyosonga akaanza kutafuta picha zenye ukatili zaidi. Kama ni mwanaume, anaweza kuanza kuwaona wanawake kama vyombo vya ngono, ama kama inavyofanyika mara nyingi, watu wengi huingia katika mtego wa kupiga punyeto. Tabia ambazo tunajua kuwa hazikubaliki katika jamii zetu au zinapingwa vikali katika dini ya Kikristo na Uislamu. Tunajua kuwa pupa ya ngono inapingwa kwa ukali, lakini je, pornografia huadhili vipi akili ya mfumo wako wa neva? Katika akili ya binadamu kuna homoni inayoitwa dopamine hii ni homoni ya kuchangamka na unapofikia malengo kama binadamu au jambo nzuri linapofanyika na unajihisi vizuri, hii ndiyo homoni inayohusika. Sasa unapotazama pornografia ya wastani, homoni hii huzoea na hivyo kuchangamka kwako kunapungua, na hivyo inakubidi utafute video katili za kingono, na kufanya hivyo unautaabisha mfumo wako wa neva kutofanya kazi inavyofaa na itafikia kiwango usipoziona filamu za ngono utasononeka. Ukweli ni kuwa mlaibu wa filamu za ngono ana dalili zile zile anazoonyesha mgonjwa wa sonona au depression. Kawaida mlaibu huyu huhisi ndani katika moyo wake kuwa anachokifanya hakifai na kumfanya kuhuzunika. Vijana wengi wanaishi maisha ya unafiki. Video za ngono zinaweza kukaa katika akili yako kwa muda mrefu zisifutike. Huenda hata umelipia video hizi kwa njia ya subscriptions. Pornografia huonyesha watu weusi wakitendea kwa ukatili kingono, tofauti na wazungu. Pornografia huchochea utumwa wa kingono, kwani waigizaji wengi hawafanyi hili kwa kupenda. Zaidi, inawafaidi watu wachache, na wengi wa waigizaji hao hulipwa pesa kidogo ikilinganishwa na pesa walizoziingiza kwenye kampuni. Wengi wao hupatwa na magonjwa ya kudumu na imeripotiwa visa vingi vya waliojiua. Unaweza kuwa ukishoot filamu na mtu ambaye huwezi kuwa mpenzi naye kihalisi. Wengi wao hutumia dawa za kuongeza nguvu za kiume. Namna gani waigizaji? Namna gani waigizaji pornografia ambao huanzisha familia baadaye? Ni aibu sana watu watakapogundua. Ulimwengu wa pornografia ni tofauti sana na ulimwengu halisi. Ikiwa una tatizo hili, ningekushauri utafute ushauri wa mshauri wa hospitali au therapist ili akusaidie kuacha, ukitarajia mambo yawe jinsi unavyoona kwenye filamu hizo. Utaishi kusikitishwa na mke au mume wako, kwa sababu hamna binadamu wa kawaida anayeweza kufikia viwango hivi.